Yuyarikta kashan mayuta, wairata, malki malkita, chata ima. Hawansunchi kiliata, kiliata, chaskakunata ima, Checa, kaininchaipi chaipi mamapacha alinta, kausananchis kashan, pacha ruaska, munaj runakunata munang. Acompáñanos. Quinto encuentro Mujeres que Transforman el Mundo.